Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dubos kanal do'stlar. Bugungi video roligimizda ukamga BMW olish haqida video bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin shu videoga shaqalat layklar bosib, kommentariyada fikrlar qoldirib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Shunaqa yangi video roliklarni birinchilardan ko'rib olasizlar va nima xabardor bo'lish uchun Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysizlar. Har doimgidek videolarimizni premyerasi, har xil programmalarni shu yerdan topasizlar. Qanam Dilboyevning ham YouTube kanalchasi bor. Mana shu ekraningizda chiqarib beraman qanunda biz BMW mashinasini olishga ketdik. Agar bu video to'g'rirog'i ozroq qismi meni kanalimda bo'ldi. Описаниеда e, ссылка qoldiraman. Abdulboyev Abdullayevni kanali, uni ham kanalga o'tib obuna bo'lib, layklar dirsillatib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yib obuna bo'lsanglar, kommentariyada uni ham qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, undan ham xursand bo'ladi. Xo'p do'stlar, to'liq videosi abdulla Abdullabois Abdullayev kanalida bo'ladi. Men qisqagina qilib oldim. to'liq bo'lmasa ham ozrog'ini sizlarga ko'rishlik tavsiya etib oldim qop qora bilan oldik men oldin videoda zapis qilib oldim keyin o'zim yozyapman qani do'stlar videoni maza qilib tomosha qilamiz o'zinglar tinchmisizlar do'stlar yaxshimisizlar so'rasham esdan chiqibdi hozir bm tushsa ko'ramiz mana bu yoqqa qarab borib uyga olib boramiz mashinani dona uchtani ham ketdik bu Abdulboy abdullayev o'zim ukam bilsanglar anchadan beri kuzatadigan narsalar bo'lsa bilishadi ko'p video chiqarganmiz bu bola bilan ham ketdik unda va ham chiroyli akam. Kommentariyda fikringlar qoldiringlar qop-qora. Bilsanglar meni kanalimni logotiplari oq-qoraligi uchun men balloni qora i mashinani oqligi o'zini rangi yetadi. Chunki ko'p minmayapman pashti ko'p mashinalarda. O'shaning uchun oq-qora qilib minib chiqyapman. Yaqinda ko'rgan bo'lsanglar ikkita handlik qildik. undan oldin Sanchez, Sanchez deymana Sulton, keyin ham olganmiz. sentinel va ya'ni BMW va mana shunaqa mashinalarni olib ikkitani bir xil qildik endi ukamga harakat qilyapmiz ikkita bir xil mashina qilib kontentlar undan ham zo'rlari chiqadi yaqinda tez orada kutinglar do'stlar o'zini kanalda agar xohishinglar bo'lsa men ham qo'shib chiqarishlikka harakat qilaman qolgan mashinalarni qiziqqanlar bo'lsa kommentariyada fikrini qoldirsa mashina olganlarni hammasini chiqaraman. Xo'p, mana nomer taqanchi ketdi. Mana ham taqib chiqdi. Ekraninglarda ko'rib turibsizlar. Nomer yoqdimi, fikringlar qoldiringlar. U, Mulis aka keldi. Biror narsasi chekiliydi. Ketdik endi uyga. mashinasi qulab qolgan eshik hop uyga endi olg'a mana shunaqa qilib videosi четкий chiqar yangi idea fikrlar ho'p uyga olg'a endi ya'ni bamog'lik keyingi videolarda Abdulbois o'zi aytdimi, aytmadimi bilmadim. Ikkita BMW, yana bitta mana shunaqa Sentinel va 2 qilmoqchimiz. Ikkita BMWda ham tez orada video roliklari chiqadi. Kutinglar do'stlar, Abdulbois Abdullayev kanalida qatarib o'taman. Qani unda uyga borib parkirovka qilib video rolikni davom ettiramiz. Ana ham qolib video rolikni oxirigacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat do'stlar. Mana videomizni ham va nihoyat oxirigacha ko'rib tugatdinglar biz ham roligimizni tugatamiz moshinalar olib kelib joylab videoni ham yakunlayapmiz do'stlar videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa videoga shaqillatib layklarni bosamiz kommentariyada fikrlarimizni qoldiramiz obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar shunaqa zo'r zo'r yangi kontentlar yangi sifatli videolar yangi xohlagan orzuinglardagi mashinalarni topib ko'rishinglar mumkin Xo'sh do'stlar, bugungi video roligim shundan iborat edi. Hammangizga kattakon rahmat. Oxirigacha ko'rganingiz uchun o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hammaga xayr.